Det här är Mogadishu. Stranden. Lidoi-stranden. Och det är stor, stor fest idag. Vi firar här. Alla är glada, som ni kan se här. Mogadishu, som är Somalis huvudstad. Folk är glada idag. Alla samlade här. Den här killen är jätteglad och säger hej.